wanda zai yi in aibe abin da yake ciki na domin ya to mai bin umarnin ubangiji madaukakin sarki to akwai addu'o'i da yawa waɗanda suke mata masu juna biyu ya kamata su yi kai domin samun ɗa salihi ɗa na ƙwarai ɗa ni wa Allah biyayya kaɗan daga ciki mace in tana da juna biyu ta lezarci karanta in na an nahu in ta iya ta yi ka samun ruwa kamar irin sulfa ko tasa ta yi ka zubawa tana karanta tana tofa tana sha sannan kuma in za ta iya dukkan sallah ta farilla ta yi karanta hasibin Allah wa imar wakilu 41 in kuma 41 ta yi nauyi kawai sai ta yi karanta ba tare da lissafa ba duk sallar farilla akwai sauran addu'o'i na samun ɗaya na ƙwarai wannan kaɗan da za mu haɗe kenan insha Allah sai mu je tambaya ta tambaya ta gaba daga mamman sani shi ma sai bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku ga malam muna tambaya akan wannan kayan shaye-shayen wannan na'am eh akwai shalishan da kuma wiwi har da ma sundu da mm. ake shakawa da giya da kuma wannan saba ma mai bululu ta zamani da aka mata kwaskwarima mm. yace shi malam wai a cikinsu wanne ne menene bambanci wajen zunubi to ka san dukansu waɗannan in maganar zunubi ne yakan to zunubinsu ɗaya ne amma in wajen laifi ne giya ta fi su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkamru ummul qaba'is ita giya ita ce uwan laifuka gaba faɗa. dukkan laifin duniya idan ka sha giya kana iya aikatawa kaga in ka sha giya kana iya yin ƙarya in ka sha giya kana iya zina in ka sha giya kana iya sata in ka sha giya kana iya dukkan abin da ga dama na tambada da rashin kumiya dukkan wannan aikin da giya ne saboda haka ne annabi sai ya ce al-khamru ummul kaba'ir ita giya ita ce uwan laifuka gaba daya saboda giya tana da hatsari kwarai da gaske shi yasa ma sabai suka wa manzo Allah tambaya kanta, Allah Allah ce wa yasa lura ka alkamri kamri wal maisir قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما to amma in mun koma wajen wato zunubi in zunubi ne wannan wanda mala'iku za su rubuta ma akan takarda amma hukunci da sholi da giya da wiwi da turamol da sundu dukkansu wajen Allah zurbin ɗaya ne dalilin mu a nan gurin shine hadisin da ibn abbas ya rawaita imamin dabrani ya kawo hadisi a cikin al'ausar sannan kuma hadisi ne da take can gata ce annabi ce kullu ma yukabiru aqal fa huwa harama duk abun da zai canza ma hankali in dai ka sha imami ma menene ka sha kullu ma annabi ce hmm. koma ma menene yuhamirul akal da zai canza ma hankali fawa haramun da ya ce wannan abin haramun ne haramun ne kada akwai wata ruwaya da ya ce kullum ma ya gada nurul akal qaliluhu wa kathiruhu haramun duk abin da zai canza ma tunaninka inda in ka shayi tunaninka zai canza hankalinka zai canza annabi ce da kaɗan kishi da da yawan shi haramun ne da mutumin da ya ɗauki tsinin allura ya tsoma a cikin giya ya tsotse da niyyar ya sha giya da wanda ya ɗauki butar guda ya sha ya yi tangaɗi da wanda ya sha shone da wanda ya sha da sundu da wanda ya sha wiwi dukkansu a gurin Allah laifinsa ɗaya ne wajen ɓangaren zunubi yadda Allah zai kama ɗan giya haka zai kama ka illa iyaka wajen aihuwa to giya ita ce uwarsu gaba ɗaya Allah kiyaye sai tambayar la falalu magariya ya ce bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku idan Allah malam wato idan za a yi taimama so nawa ne ake bugan ƙasa. to ita taimama akwai bambanci tsakanin malaman fikin abin da suka faɗa da kuma abin da annabi ya aikata ko sahabban manzan Allah dangane da taimama su malaman fikin abin da suke ce mana a littattafai ita taimama in ka zo za ka buji ƙasa sau biyu amma hadisin manzan Allah abin da ya nuna bugon ƙasa sau ɗaya ne Shi ne hadisin amma rubin ya saka. sahabu da Allah ne annabi shi ya aika shi wani gari amma ibn Nasir da ya tafi sai mawarki a hanya mawarkin saduwa da tsiyamaci da ya tashi ba shi da ruwa asuba ta yana so ya salla. sai ya tuna Allah ya ce idan ka tafi yin sallah fa tayammamu ɗai ba to shi kuma kalmar a tayammam. a isa da dahi na larabci abin da ake nufi birgi ba amma yanzu aka zo a shari'a a shari'a ina aka a taimam ana nufin bugun ƙasa amma isa lahi na larabci larabci ne da kullum idan aka ce a taimamu abin da ake nufi ba to shi amma rufin yasa sai ya fahimci kalmar a isa lahi na larabci ba isa lahin shari'a ba saboda haka sai ya tube rigar shi ya tube wajen shi sai ya fada ƙasa yayi burgima yayi burgima kamar yadda jake yake burgima sai ya tashi sai ya sa wanda shi sai ya sa rigar shi sai ya ɗora shi sai ya sallah da ya zo sai ya gaya manzo Allah ya sai da ka aike ni jaraba ta same ni amma kuma na ji ayar nan da Allah ya saukar fatayamma Musa idan ɗayiban famsa wuzi wujuhukum wa aydiyakum to amma ni ga yanda ne ga yanda ne ga yanda ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai inna ma ka fika an ta kula daga haka za sai an ya ce mai hayya amar ai ba haka bane za ka yi ga yanda ya kamata ka yi sai da ya gwada mai annabi ya dauki hannayen shi ya gaba babbar yatsa da babbar yatsa ya gaba guri guda ya wawwara tsotsin shi na dama da na hagu ya kalla ya ce kaga haka sai da ya gane su da ya gane su sai ya tsora a samar kasa kamar yadda hadisi yake cimma raraba biyadai araba rarabatan wahida sai annabi ya bugi kasa bugawa daya annabi ya bugi kasa don ya gwada amma rubin ya zar taimama ya buge ta sau daya da annabi ya bugi kasa sau daya sun mamata shi ma alalami wa zahir kafai sannan sai ya shafi hagun da dama da bayan tafin hannun shi na hagun ya shafi bayan tafin wato hannun shi na dama da hannun shi na hagun bayan tafin hannun dama da hannun hagun wa wajahu da hulka shi zahira kaffaihi wa wajahu da wannan bugawar ɗaya ya shayi bayan tafin hannun shi biyu sannan ya shafi hulka shi to kaga in taimakon manza Allah ce bugawa ɗaya ce idan ka buga sai ka kakkaɗe. sai ka shafi tafin hannuwanka idan ka shafi tafin hannuwanka bayan sai ka shafi fuskarta ba a shafar kawa ba a shafar kai ba a shafar kunne shi ke sai ka tashi sai ka yi kama sai ka yi sallah wannan shi ne taimamar manzan Allah to amma malaman fikin sun dangana ne zuwa sun dogara ne ga hadisin ibn umar wanda kuma hadisin ibn umar hadisi ne marfu'i domin shi Hadisi ibn umar yace at-tayammamu rarrabatani rarrabatan lil wajhi wa rarrabatun lil yadaini yace ita tayammama bugun bugon so biyu ne Hadisi ibn umar haka ya nuna yace bugon kasa to biyu za ka yi bugo ɗaya don wuska